alo telefon stansiyasi men xudoni uyiga qo'ng'iroq qilmoqchiman kimga kimga deding xudoga qo'ng'iroq qilmoqchiman oyim bilan gaplashmoqchiman oying xudoni yonidami ha men dunyoga kelishim bilan u osmonga uchib ketgan unga radio qo'ng'iroq qilyapti deb aytinglar bir daqiqa nita qandaydir bola xudoga qo'ng'iroq qilib bering deyapti onasi bilan gaplashmoqchi u bilan gaplash bechora xursand bo'ladi e qo'ysang chi gaplasha qol men uchun iltimos bir daqiqa gaplashsang kamayib qolmaysan ku mayli ulay qol mana bolakay oying bilan gaplash allo oyi oyi oyi men rajuman sizni rajungiz bilaman raju nahotki o'z o'g'limni tanimasam meni tanidingizmi oyi oyi yaxshi yuribsizmi menmi hammasi judayam yaxshi oyi sizni juda ham sog'indim xudodan ruxsat so'rab yonimga keling oyi iltimos yonimga keling oyi kelolmayman o'g'lim shu yerda qolishim kerak nega kelolmaysiz meni yaxshi ko'rmaysizmi oyijon yaxshi ko'raman bolajonim seni juda ham yaxshi ko'raman unda nega kelolmaysiz mendan xafamisiz oyijon jahlingizni chiqarmaslikka va'da beraman oyi aqlli bola bo'laman ishonay oyijon yo'q demang sizni juda ham ko'rgim kelyapti siz bilan gaplashib bag'ringizda uxlab qolgim kelyapti oyijon iltimos qilaman yig'lama o'g'lim yig'lama meni jasur o'g'lim ku yig'lama iltimos qilaman quloq soling oyi ertaga tug'ilgan kunim agar kelmasangiz suv ham ichmayman ovqat ham yemayman ochdan o'laman keling oyijon yo'q yo'q raja unday dema iltimos unda tug'ilgan kunimga kelaman deb menga va'da bering kelasizmi oyi boraman o'g'lim faqat unutmang kelmaguningizcha tortni kesmayman xo'pmi